Di Bali ada banyak sekali komunitas-komunitas remaja. Salah satu komunitas remaja e, adalah komunitas remaja tradisional yang bernama Seketrunetruni. Kemudian Kisara punya sebuah ide untuk membuat aksi atau beraksi bersama-sama remaja komunitas Seketrunetruni ini. Aksi ini Kisara namai dengan Community Dialog. Community Dialog merupakan uh, sebuah aksi bersama-sama remaja untuk mendiskusikan bersama-sama kebutuhan dari remaja itu sendiri agar menggali eh, apa yang remaja butuhkan dan juga mengubah paradigma-paradigma atau mitos-mitos yang ada di uh, remaja. Apa? Ya, salah satunya Inti dari community dialog ini adalah berdiskusi bersama. Uh, jadi diskusi ini diawali dengan uh, pemberian materi atau pemberian informasi mengenai infeksi menular seksual uh, itu sendiri. Kemudian setelah sampai kepada jenis-jenis uh, jenis -jenis IMS, Kemudian remaja dibagi menjadi beberapa kelompok. Di dalam uh, hal in, dalam kegiatan kali ini kelompok dibagi menjadi lima di mana masing-masing kelompok itu ditemani oleh satu orang relawan sebagai fasilitator untuk mendiskusikan um, satu topik uh, seperti misalnya uh, tentang bagaimana pencegahan IMS, tentang bagaimana mitos-mitos uh, yang beredar uh, tentang IMS dan uh, tentang apa saja hal yang bisa dilakukan oleh remaja terkait dengan IMS itu sendiri seperti itu. Teman-teman bisa kasih eh, tahu bisa ambil gambar Bisa Remaja di sini diberikan waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi mengenai topik itu. Kemudian uh, remaja men mempresentasikan masing-masing kelompok itu mempresentasikan mengenai hasil yang uh, telah didiskusikan. Nah, uh, kita jawab ngawur aja. Oh, nah, jadi poin yang benar kalau kalian terkena penyakit seksual apapun itu jawaban yang benar adalah poin 9 konsultasi ke dokter cuma itu obatnya terus untuk pertanyaan kedua apa aja yang kita butuhkan sebagai uh, remaja yang pertama itu otomatis sosialisasi seperti yang dilaksanakan oleh Kisara ini sex education mungkin lebih lebih kalau bisa lebih spesifik lagi nggak usah malu-malu dalam acara ini sangat antusias ya. Ternyata bukan bukan hanya dari satu satu orang aja yang uh, apa mau berbicara tapi ketika satu kelompok ber, uh, men-sharing hasilnya kelompok lain itu sangat antusias untuk menanggapi sehingga uh, dalam acara ini sangat ramai mereka ramai di sini dalam artian yang sangat bagus ya bukan ramai yang uh, ramai yang tidak ada artinya tapi mereka ramai dalam arti in, mau berinteraktif jadi ada yang bertanya dan di kelompok pun sangat uh, bagus untuk menanggapi seperti itu. Setelah diskusi berakhir, setelah presentasi berakhir maka uh, mereka it, mereka uh, diajak bersama-sama untuk melihat uh, bagaimana cara uh, pencegahan IMS yang baik salah satunya dengan bagaimana cara penggunaan kondom seperti itu. Kalau udah pakai kondom ini jangan pakai kondom cowok lagi ya, jangan pakai double cowok kondom. Dia bisa pecah nanti karena dia plastik kena plastik kalau bergesekan bukan plastik sih karet ini ya Kita ketahui bahwa banyak sekali mitos-mitos yang beredar di remaja ter terutama terkait dengan infeksi menular seksual. Nah, dengan adanya aksi ini diharapkan e, mereka dapat menyaring informasi yang benar terutama terkait dengan infeksi menular seksual dan lebih lanjutnya nan lagi e, agar e, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada temannya atau diri mereka yang mengalami e, permasalahan terkait dengan infeksi menular seksual. Kalau menurut saya, kedatangan Kisara pada malam hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami SD Jayasanti, di mana karena hal apa, terutama di lingkungan SD Jayasanti, lingkungan banyak kami di Galantang Keluar ini, banyaklah kasus-kasus, saya tidak mau uh, eh, kalau teman-teman ada yang banyak ngobrol-ngobrol lah gitu di jalan banyak yang menceritakan kasus tentang maaf uh, ada yang kena spilis dan lain sebagainya dan ada yang mau cari obat, ya obatnya apa sih? Ada yang bilang dia misin, padahal kalau dari penjelasan Kisara yang tadi, hal tersebut tidak benar dilakukan kalau hanya pengobatannya seperti itu. Harapan kami dari ST Jasanti, harapan kami semua bisa mengurangi penyakit IMS ini di lingkungan kami terutama dan dapat menjaga kesehatan kami, terutama kesehatan reproduksi kami agar kami dapat hidup lebih layak dan lebih sehat agar terhindar dari penyakit IMS. Dan terima kasih atas kehadirannya. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami. SD Jaya Santi Banjargalang Keluar. Terima kasih.